我们的歌二，常石磊与王源搭档合唱常石磊自己的歌曲，我我好听极了。看来歌曲也是有分看那个歌手唱的。大家好，欢迎来到我的频道。如果你还没订阅我的频道呢，帮我按个订阅按钮吧。常石磊，如果你在百度搜寻他，关于他的介绍会比较完整。但是你在维基搜索他。 只是关于他为谁创作歌曲，而没有太多的提到他的经历。看来他在中国以外的地区，还是有很多华人对他不太熟悉。没关系，今天我们就来介绍他——常石磊，中国的创作音乐人。常石磊，一九八一年七月二十一日出生于广东省广州市，音乐创作人及歌手，毕业于上海音乐学院音乐工程系。 在寻找关于常石磊，我们简称他为石头，的资料的时候，还是没有关于他太多的消息。他都是躲在幕后创作。最著名的是，他在二零一三年，凭携手林忆莲历时三年打造的专辑《盖亚》，摘得第二十四届台湾金曲奖最佳专辑制作人、最佳编曲人两项大奖，成为当晚最大的赢家。 也是当晚唯一获奖的大陆音乐人，实现大陆幕后音乐人在金曲奖流行类奖项上领的突破。石头出道于二零零二年。二零零二年，石头在大学系主任安栋老师的带领下，开始参与吴彦斌首张个人专辑《文武双全》的制作，担任二首歌曲的键盘和音编写及和音。同年首次与张敬轩合作。 参与专辑《My Way》中释放的配唱、制作人、和声、编写及和声。二零零四年，参与张敬轩专辑《A M P M》的中八首歌的创作及制作，并凭借该专辑在 Cash 金帆音乐奖、华语音乐传媒大奖及 TVB 八金曲榜中提名最佳旋律、最佳歌曲、最佳编曲、最佳制作人。张敬轩是香港的一位歌手。 但是他大多都是在香港发展，所以也听不到太多关于张的消息，所以这里我们就不多聊了。二零零七年，担任黄龄首张专辑《养》的制作人及编曲人，并为其创作了《嗨歌》《红眼睛》。黄龄刚通过《乘风破浪的姐姐》出道，翻红，这样说可以吗？还是她本来就还不错？是的。 黄龄本身在中国以外地区的熟悉度也是不够的。二零一零年七月二十一日，推出了第一张原创专辑《自己》。九月为电影《山楂树之恋》献唱主题曲和插曲《山楂树》，《山楂树之恋》。十一月十三日，在 YY 二零八零频道举办常石磊两千零一十一自情欢唱《温暖降临》首场个人网络音乐会。 在近三个小时的时间里，在线听众始终保持在三万人以上，最高在线的听众突破六万人。不过，在中国，他好像知名度还不是很高，歌曲传唱度也不是很高。他为别人创作的歌曲超过上百首，当中还有为张学友创作的《黄河之光》和《有一个梦》，不过这两首都是合唱。林忆莲、薛之谦、胡彦斌。 容祖儿、张靓颖、光亮等人都唱过他创作的歌曲，其中帮林忆莲创作的专辑，帮他拿到了第二十四届台湾金曲奖最佳专辑制作人、最佳编曲人两项大奖。但其实现在越来越少人在听专辑了。随着网络的发达，我们渐渐听到的不是专辑的歌曲，而是那些口水歌，编曲单一，歌曲重复，但是很多人买单。 二零一二年八月十六日，作为踢馆歌手身份空降东方卫视《生动亚洲》的常石磊，以一首《I Still Believe》技惊四座，最终打入三强，获封亚洲荣耀之星。《生动亚洲》是由十余家亚洲顶尖主流媒体以及实力经纪公司、演艺公司共同完成的全亚洲超大型歌唱比赛。 节目将以亚洲各国的新锐歌手及潜力歌唱组合为主要征召对象，通过评委和观众共同参与的二十余场比赛决出“生动亚洲”的完美声音。当时的冠军是由茜拉获得。还记得茜拉吗？参加《我是歌手》的那个茜拉，完美的声音在中国打开了知名度，不过还是没有什么音乐作品，久而久之就被人们遗忘了。还有一位是霍尊。 但是也没有太多音乐作品活跃于目前中国市场如此之大，但是还是要有传唱度极高的歌曲让人们记住才行。别的别说，就拿华晨宇来说，为什么大家记得他？因为他给大家带来了大量的传唱歌曲，《我的滑板鞋》改变成说唱版本，虽然没有太多作品，但是通过改编歌曲让大家记住了他。 所以说，常石磊是常年躲在幕后，为别人制作了许多歌曲。他为别人作词作曲的歌，没有到大红大紫，也没有说一听就抓住你的耳朵。还有为林忆莲制作的专辑《盖亚》，对于现在的年轻人来说，可能还是没有听过的，因为年轻人大多都在刷自媒体。 不过，他帮林忆莲创作的专辑，帮他拿到了第二十四届台湾金曲奖最佳专辑制作人、最佳编曲人两项大奖。台湾金曲奖是华人音乐圈每年会举办的音乐颁奖，其中聚集了港台和其他地区的华人音乐人参加的奖项，但是却唯独常年缺少了中国音乐人的参加。这对他们来说应该不太重要吧？二零一四年为莫文蔚专辑《不散》。 福建创作了三首歌，并凭借其创作的专辑同名主打歌入围二零一五年第二十六届台湾金曲奖最佳作曲人奖。同年，凭借该作品获得第十六届华语音乐传媒大奖最佳作曲人奖。二零一六年，参与蔡健雅专辑《失语者》的编曲，并凭借《活着是最好的死亡》入围第二十七届台湾金曲奖最佳编曲人奖。九月，为冯小刚导演的电影。 我不是潘金莲创作并制作推广曲《来日方长》，二零一七年三月为苏有朋执导、王凯、张鲁一领衔主演、林心如特别主演的电影《嫌疑人 X》的现身创作主题曲《清白》，此曲由林夕作词，陈洁仪演唱。说到这一位好的音乐人能走得长久的音乐人，除了要有音乐作品以外，还需要有好的宣传。 好的宣传一个方法是透过得到音乐奖项来让更多人注意到你。周杰伦不是如此吗？林俊杰不也如此吗？吴青峰、萧敬腾、陈奕迅、张学友这些音乐人都是透过得到了多个奖项和创作了多首歌曲来让更多人认识了他们。那些曾经红过的而现在不活跃与现在的，可以想象得到的原因大多都是只有一个作品和曝光率。 你有听过常石磊的歌吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。本文与。